Всем привет, с вами Лина Веб. Ну вот, нормальные фото. <coughs> Даже очень неплохо. Кто это вообще, блин? Скоро конец учебного года, ура! Сколько еще осталось? Целый месяц и три дня.